弟兄姐妹，你们好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享啊！我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第二十三讲，神要对你说什么？你贪吗？ 你们贪恋还是得不着，你们杀害、嫉妒又斗殴征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。贪是什么？好像是懂，又好像…… 想想你好像不懂，到底贪是什么？其实它呢，简单的来说呢，就是你本分应该得的，那你得，那我们不能说是你贪；但是超过了就是过分的，那我们可以说是贪了。那你需要的，那你去要的话，那也不能算贪。 但是那些不需要的，你还是一直要要，那也可以叫做是贪的。那贪呢，我们会发觉到啊，有些时候呢，在我们周围常常都会有这样事情。也就是说，如圣经所说的，你们杀害、嫉妒又斗殴，那就是说明你为了贪，我们人就可以有。 不择手段的要去达到，然后日思，呃夜梦，啊，那我们会在当中想尽各种的方法，那就是要满足我们里面的一个贪的一个欲望，围绕过分得到我们所不需要的东西。 那今天的经文呢，就明讲你们贪恋还是得不着。那可以说是在教会的圈子里面，那很多时候可能真的是围绕着我们信徒之间，我们的属灵生命，我们里面呢，在恋慕爱神的事情，我们又恋慕爱世界的事情，我们也就有一个。 贪念在我们的心中，那或许是多是少，是严重性是轻，到底是多少呢？那这个可能就是给我们有一个反省的空间了。圣经里面讲到这个贪念，可以说呢是讲到教会的信徒，有些时候在这个呃信仰的层面上。 或者甚至是你来，呃，相信耶稣基督来到教会的一个目的，可能有些时候就跟贪念有关。那很多时候就是，呃，要去得到一些我们呃不需要的东西，呃，我们过分的要求。那在这里就特别讲到，我们得不着。那或许就是你来这个教会，你就是希望啊。 有得到这个，得到那个，哇！然后你在教会说我要得到，那你要怎么办？那当然就是我要祷告咯。哦，祷告，祷告，祷告。哎，但是为什么你得不着呢？啊！所以，我们呃在当中呢，就是有这个错误的动机，带着一个贪的态度来到这个信仰，所以我们必须要对于信仰有一个清清楚的一个认知。 今天你来相信耶稣基督，你来到教会是因为你清楚的知道自己是一个罪人，需要耶稣基督的宝血，所以我们认罪、悔改、祷告。然后呢，我们需要清楚的知道，因为我们远离上帝，现在我们要与上帝和好了。当我们和好后呢，我们心灵里面呢，我们就有喜乐。 跟平安啊，原本我们的结局就是沉沦，但是信了耶稣，我们就永生的盼望。所以，我们必须要知道，我们来到信仰呢，是因为我们要论据祷告，因为我们得着喜乐跟平安，最后是有永生的盼望。这些是在灵性的层面上，是我们在信仰里面，我们必须要知道，我们是为此而来信。那。 呃，我们就发觉到有好多的人带着错误不对的这个东西来到这个教会，所以里面很多时候呢，就带着的就是一种贪念，而不是为这灵性的事情啊，他是为这物质的事情来到这个教会，所以里面就有这个贪。我们从一些人的这个祷告啊的词里面。 还有从一些人的行为表现里面，嗯，我们可以察觉到呢，就是你祷告的内容里面很少哦，都是为着灵命、为着自己呃的成长啊来认罪祷告。那很多时候我们都是祷告，祷告上帝给我这个顺利，祷告给我发财，祷告给我得着这个，祷告我有这样的。 呃呃呃，第一位祷告，我有这样的一个权利。其实这些都围绕着就是世界性的，围绕着是跟物质性的有相关联啊。那灵性的事，我们就很少祷告，所以行为表现也是如此。当你做。 呃，为上帝做了一些事情，行一些善事，说你很想知道，哎，我做了这些，上帝就要回报我， <laughs> 我做的这些，希望上帝哦，我又善有善报哈，所以啊，希望上帝也赐福给予我。所以你的背后的动机呢，不是为着你的灵性，而你还是为着这些物质层面。所以很多时候你会发觉到，其实生活原本也就是很简单嘛，啊。 你粗茶淡饭，或者你不要说的粗茶淡饭，你平时基本上的需要呢，可以说啊，你有工作的话，上帝赐福，上帝也供应给你，所以基本上生活也其实也不是太困难。但很多时候是因为我们人的奢求，而且好像圣经里面所说的，你们。 求是得不着，因为你们贪是一种妄求，你们得不着。为什么？因为你们所求的，你们想要得着的，都是为了什么？爱世界，在厌乐，在享受当中去浪费这些。所以呢，你得不着，你就是妄求啊。所以你得不着，因为你是在浪费金钱，在享乐的事情上。但 那确确实实有一些基督徒，诶，他也大富大贵啊，要怎么讲呢？其实他大富大贵，他也是靠自己去拼去得着的，但是不一定就是上帝哦，就是赐福给他啊。但我们要清楚的知道，我们得到信仰呢，最主要就是不要贪，因为在这里很清楚告诉我们，贪。 不是上帝喜悦的事，这是神今天对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们知道你是耶和华我们的牧者，我们所需要的，你都会在当中供应着我们。所以，我们深信属于主你的，我们都不可能成为一个乞丐，因为上帝赐福。所以，我们基本上的要求，上帝也会在当中来引领供应着我们的。 所以，让我们有这个信心。所以，除去我们很多时候有那些不需要的一种态度，有一些过分的态度，而造成我们有贪念，祈求主你怜悯。因为当我们有贪念的时候，我们就很像圣经里面所说的，我们就会有嫉妒的心，我们有斗殴的心，我们就有犯，呃，得犯法得罪上帝，不择手段。 啊的心，甚至我们可能也会在当中呢有欺骗、赌博、呃犯法，所以我们祈求主你怜悯着我们，让我们打开眼睛，让我们看到很多时候上帝的赐福、上帝的供应都是最美好的事情，所以我们祈求主在当中除去我们的贪念，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，啊，面。 你们来参与我的动力，请转发，转发就是宣教哦，也是为主来工作，一起侍奉的。当然为太牧场来祷告。也请你写一些的话来鼓励鼓励。